farita arte farita inventita Saluton kai eh, bonvenon al nia nova episodo. Do odia la vetero estas pli varma. Do tut probable odio estas la lasta tagvo en kiu kelkaj amsterdamanoj iras sur la canaloi char estas glazio tie kai ili povas giui tion do ni turno nian attenton alla medito restu con ni con medito con ni dankon Saluton, cae bon venon alia nova zamenhofa medito. Hodiau mi volas leghi cae mediti cun vi sur el tiro ciu venas el unu ella antau paroloi, pli prezise ella dono alla dua libro 1888, ciu trovigias ie pagio 36. Multae credeble estos malcontentai che mi ne volas el doni persone plenan autoritatan vortaron, cion ciui devas obei. La amaso amas, che oni donu al gi legioin, che oni donu al gi ne bonan, sed iam tute pretan, cae la voion, cion mi proponas, multai nomos tro malrapida multae credeble estos mal contentai, che mi ne volas eldoni persone plenan autoritatan vortaron, cium ciui devas obei. La amaso amas, che oni donu al gi legioin, che oni donu al gi ne bonan, sed iam tute pretan, cae la voion, cium mi proponas, multai nomos tro malrapida. rapida. Carai mi electis eh, citiun eh, el tiron, char eh, la opinio de Zamenhof iomete miras min, nome che la amaso amas tutte pretan aferon do quiu ne instigas iun ain contribuon fare de la amaso mem char eh, fari tiel estas rapida voio dum demandi vocdonon secve de discuto ec cun disputoi cae debatoi estas pli mar rapida afero. Tio shainas al mi la essenzo cion celis Zamenhof. Cion vi pensas pre tio? Ciu Zamenhof pravas? au ciu li estis tro severa con la amaso. Do mi scivolas pri viai pripensoi por cun mediti cune. Dankon pro via attento, gis morgau, cae ciel ciam, antauen sen fine.